si es que están pidiendo a gritos que se les den dos hostias bien dadas. Pase que uno sea una marica que te cagas, pero en casa, coño, y no moviendo el culo delante de todo el mundo. Yo le digo que a estos o les paramos los pies o terminamos todos mirando a Cuenca. La plaza del Silencio ens retrata la violencia LGTB-foba dels darrers días del franquisme amb tota la cruesa, la convivencia de la violencia ultra amb la persecució policial la exclusión social, una realitat que fou dura i que, malgrat tot, no hem aconseguit erradicar. Chueca, una plaça que ara ja forma part de l'imaginari LGTB, és el centre de la història que ens explica Rafael Herrero. La normalització LGTB que ara viu la plaça, el barri, pot sobtar amb aquesta mirada enrere de tan sols 40 anys. La plaça del Silencio està situada en els últims 11 dies eh, de la vida de Franco, está agonizando. Y me parecía que era un momento importante porque después de 40 años de, de dictadura, de falta de libertad, de repente parecía que las cosas podían arreglarse y sin embargo nuestro protagonista, Chema, baja una noche después de estar ensayando la obra de teatro y atraviesa la plaza de Chueca y oye que algo está ocurriendo y es testigo de cómo unos fascistas están dándole una paliza a un homosexual. Él tiene miedo, se asusta se esconde detrás de un coche y es el testigo de ese asesinato. Y a partir de ese momento viene la duda, ¿qué hago? Voy a la policía, pero la policía en ese momento podía estar implicada en ese tipo de, acción contra un homosexual. Y entonces decide callar. Y entonces esa paradoja entre que se acerca la posible libertad con la muerte de Franco y sin embargo el azar que ha llevado a Chema a ser testigo de un crimen, nada menos que por gente fascista y, vinculada a la policía, le hace vivir esa contradicción que, que le atenaza, que le llena de dudas, de miedo, trata de escapar. El contrast entre la realitat quotidiana actual i la realitat d'uns anys enrere també es reflecteixen en el contrast que hi ha darrere les contradiccions del protagonista, que creia haver vist a prop la llibertat amb la mort del dictador i alhora veu com els seus amics són amenaçats i morts violentament i la seva pròpia por. Y esa voz que ya nunca podré olvidar era una voz llena de odio y de miedo y de locura. hijo de puta, maricón de mierda, me das asco, me oyes cabrón, vamos, dame por culo ahora, mueve ese culo, estoy a mil por hora, así que fóllame, estás muerto, me oyes, estás muerto, maricón. La violencia LGTB-foba es l'eix que vertebra la historia y la denuncia que la novela destaca. Denuncia la violencia y la hipocresía, las complicitats que té la y la aniquilación violenta de las personas LGTB. La novela, sobre todo, lo que quiere demostrar es lo difícil que era vivir en un momento en que la libertad no era absoluta, era una libertad muy relativa, muy en función de estar a favor de lo que estaba ocurriendo y si te posicionabas enfrente estabas eh, totalmente señalado. Eso te lleva a denunciar la, homofobia que había. Yo recuerdo que, que, cuando era niño, en el colegio, los mayores decían vamos a bajar a Recoletos a dar una paliza a esos maricas. Y yo me quedaba un poco de niño pensando, pero ¿qué, ocurre? ¿Por qué hay que bajar a Recoletos a dar una paliza a, unas personas que son simplemente diferentes? Entonces, ese, mundo de, de, fragilidad, de vulnerabilidad, de personas diferentes, me parecía un elemento fundamental de la novela, porque hay personas que no aceptan al diferente. Si el diferente es un emigrante, no lo aceptan. Si el diferente es alguien de distinto color, no lo aceptan. Si el diferente es alguien que tiene una sexualidad diferente, no le aceptan y en el año 75, al final de la dictadura, eso era todavía más acentuado, sobre todo en el caso de una homofobia directa y, muy clara. La plaza del silencio es una novela negra que mostra, denuncia y engancha. Ha estado publicada la editorial Al Revés, que tiene una colección interesante de novela negra y que también ha publicado autores de referencia para el colectivo LGTB como Susana Hernández. La plaça del Silencio és plena de flashbacks en la que l'autor, periodista de llarga trajectòria, també plasma els seus propis records i també plena de contradiccions dels personatges amb la seva sexualitat, les seves pors i la seva llibertat.